Hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की खास क्या है गूगल शीट में देखिए अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है देखिए बहुत आसान है आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ ई e. जैसे ही ऑल्ट के साथ ई e प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी अब यहां पर जाइए आपको रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है ठीक है ये देख लीजिए delete column D column D को डिलीट करना है क्योंकि कर्सर वहीं पे है तो कॉलम डी दे रहा है ठीक है इस कर्सर को अगर मैं यहां लेके चला जाऊं और फिर alt के साथ ई e प्रेस करूंगा तो यहां देखिए आ रहा है अल्ट डिलीट कॉलम ई तो कॉलम को डिलीट करना और रो नंबर और रो नंबर देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे रख देते हैं तो रो नंबर 3 है ना तो मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है तब क्या करेंगे तो फिर प्रेस कीजिए अल्ट ई e और देखेंगे कि नीचे रो नंबर 3 आ रहा है तो काउंट कीजिए देखिए 1 2 3 3 पे ही तो हमारा कर्सर है तो इसको डिलीट करना है तो यहां नीचे आ जाइए नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए और एंटर प्रेस कर दिए देखिए थ्री नंबर डिलीट हो गया बीच में से एक गायब है कंट्रोल जेड प्रेस करके दिखा रहा हूँ देखिए माउस वाला गायब हो गया था पहले ऐसा था देखिए डिलीट होने के बाद और डिलीट होने के पहले ऐसा था ये देखिए ये देखिए कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ देखिए तो ये जो है डिलीट करने की शॉर्टकट की थी आई होप कि आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video